саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы отыз бірінші параграф электромагнит толқындар электромагнит толқындардың шкаласы деген тақырыпқа тоқталатын боламыз әрине біз өткен сабақтарда жалпы толқындар дегеніміз не деген сұраққа жауап берген болатынбыз сол тақырыптың жалғасы енді электромагнит толқындар дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін боламыз әрине біздің каналымызға өз үлесіңіз қосқыңыз келсе міндетті түрде біздің каналға тіркеліп кеттік біз бастаймыз жалпы оқу мақсаттарымыз осы сабақ барысында біз механикалық толқындар мен электромагнит толқындар арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты тоқталатын боламыз сонымен қатар электромагнит толқындар шкаласын сипаттауды және де ә, олардың диапазондарының қаншалықты қай жерде жататындығын үйренетін боламыз ә, яғни айтқан кезде бүгінгі сабағымыз осы электромагнит толқындарға байланысты қарастырылады олай болса жалпы электромагнит толқындар деп атқанымыз не кеңістікте айнымалы электр және магнит өрістерінің таралу процесі бұл электромагнит толқындар деп аталады мысалы бізде қарапайым телефондарымыздағы э, бейнелердің көрінуі немесе жалпы связға шығуы сөйлесуіміз телефонмен бұның барлығы электромагнит толқындардың таралу нәтижесінде жүзеге асып жатқан процесстер деп айтсақ енді электромагнит толқынның вакуумде таралу жылдамдығы яғни с деген әріппен белгіледі әрине бұл жарық жылдамдығымен иә қарастырамыз үш көбейту оның сегіз дәрежесі метр бөлінген секунд деп қарастырамыз енді жалпы бізде электромагнит толқындардың пайда болу шарттары не дейтін болсақ әрине электр зарядының үдемелі қозғалысы бұл осы электромагнит толқындардың пайда болу шарттарына бірден бір себеп болады яғни не болу керек екен электр зарядының үдемелі қозғалысы ары қарай электромагнит толқындардың ұзындығы қалай болады жалпы бізде ә, толқын ұзындығын білеміз иә мына бір формат не екендігін білеміз дұрыс па ол енді бізде екінші орта болғандықтан жылдамдық в болды немесе былай қарастырамыз в бөлінген жиілік периодты ашамыз периодты ашқан кезде периодымыз тең болады бір бөлінген жиілікке сол себепті формула түрлі ал егер ә, вакуум үшін болатын болса формула қалай болады міне немесе былай жазамыз түсіндіріп алдық қой астына жазып қойдық мынау лямда деп жатқанымыз вакуумдегі толқын ұзындығы болса лямбда штрих екінші ортаның толқын ұзындығы енді байланыс. жалпы байланыс дегенді қалай түсінеміз әрине біздің ә, қазіргі уақытта радио қабылдағыштар ә, осы радиолардың дыбыстардың естілуі осы бір себеп иә радио толқын ұзындықтары яғни қалай анықталады дейтін болсақ лямда тең өткен сабақта айтқан болатынбыз жалпы толқындылықтың формасымен жарық жылдамдығын көбейтеміз периодқа немесе жарық жылдамдығын бөлеміз неге жиілікке деп қарастырған болатынбыз бұл жерде т деп отқанымыз период өлшем бірлігі секунд өлшем бірлігі секунд с деп отқан жарық жылдамдығы әрине метр секунд жиілік әрине бұл герцқа тең яғни э, радио бізде жалпы иә радио таратқыш және Радио қабылдағыш болып екі жағдаймен қарастырылды сигналдың тарату процесі және сигналды қабылдау процесі болып осылай екіге бөліп енді осы жерден форманы түрлендірсек болады мысалы мына жерден біз жиілік табатын болсақ формула қалай түрленеді математикалық ереже бойынша жай ғана орындарын ауысады иә жиілігіміз тең болады жарты жылдамдығын бөлеміз неге ә, лямдаға немесе осы жерден біз ә, жарық жылдамдығын табатын болсақ әрине лям жарық жылдамдығымыз тең болады не болады толқын ұзындығын көбейтеміз жиілікке иә осылай формула түрлендіруге болады сонымен есеп талдап көрейік жалпы бізде есеп талдаған кезде ә, тең жаңа айттық иә бізде жылдамдықты көбейтеміз уақытқа бөлеміз екі және n ға дедік осы жерден n табатын болсақ ә, жылдамдықты көбейтеміз уақытқа бөлеміз екі с қа иә жылдамдығымыз бізде үш көбейту онның сегіз дәрежесі көбейтеміз уақыт бір астында бізде екі және 30 көбейту оның күш дәрежесі. Дәрежелер кетеді, мына жақта неше қалады? 5 қалады. 5 пен мынаны кеткеніміз 4 қалады, 3 пен 3 кетеді. Ә, нәтижесінде бізде 0.5 көбейту оның 4 дәрежесі. Бұл бізде 5000 қома. 5000-ға тең болады екен да. Так, тексереміз. 5000 дұрыс. Кеттік ары қарай. Келесі радио деп отқанымыз не? Радио локация осы ә, жалпы радио толқындарды тарату көмегімен яғни қашықтықты анықтаймыз мысалы судың тереңдігін анықтаймыз ә, дененің орналасуын анықтаймыз деген сөздер формуласы бізде қалай екен ә, x тең жылдамдықты көбейтеміз уақытқа бөлеміз екі н деп қарастырады яғни бағана біз таптық осы формуланы н таптық иә немесе былай да қарастыруға болады екен егер саны болмаса ары қарай кеттік енді осциллограф дегеніміз осциллограф деп жатқанымыз шкаласы яғни бірден километрмен яғни ыыы арақашықтықты анықтауға мүмкіндік да яғни ыыы осы мына жерде суретте көріп тұрғанымыздай жалпы мен самолеттің келу процесі сигнал арқылы бірімен байланысқа шығу процесі барлығын осылай қарастырады екенбіз ал деп жатқанымыз жалпы дененің орналасу қашықтығын сигнал беру арқылы анықтауға мүмкіндік береді екен ары қарай осыған байланысты бір есеп өздеріңіз шығарып қалдырсаңдар болады міндетті түрде біз жауабын қалдырдық жүз елу метр шығу керек келесі эпизодта қалдырамыз міндетті түрде пауза жасап жауабын жазып комментарий ретінде қалдырыңыздар өз пікірлеріңізді иә енді бізде электромагнитті толқындардың қасиеттері дегеніміз жалпы электромагнитті толқындар әртүрлі заттарда вакуумда да тарала алады екен екінші қасиеті электромагнит толқындар тек көлденең толқындар болады екен вакуумдағы электромагнит толқындардың жылдамдығы ол үш көбейту онның сегіз дәрежесі метр секундқа тең дейді және вакуумға қарағанда заттағы электромагнит толқынның таралу жылдамдығы аз болады енді электромагнит толқындар бұл энергия тасиды электромагнит толқын бұл энергия тасымалдайды біздің телефонмен сөйлескен кезде энергия келіп жатқандығын осыдан көреміз сол үшін телефон бұл зиян деп қарастырады иә ары қарай кеттік ә, ал енді максвелдің электромагниттік өріс жайлы өзінің ұсынған теориясы бар екен біріншісі не дейді өзгеріп отыратын магнит өрісі кеңістікте өзгеріп отыратын электр өрісін тудырады дейді екінші тұжырымдамасы өзгеріп отыратын электр өрісі кеңістікте өзгеріп отыратын магнит өрісін тудырады дейді яғни бір біріне кері байланыс орнады ғой ә, бірі біз айтқан болатынбыз осыған дейін энергияны сақтау заңы бұл бір күйден екінші күйге өту процесі ретінде осылай ә, тұжырым жасаған екен да ары қарай кеттік енді 1888 жылы неміс ғалымы генрих герц электромагнит толқындар бар екендігін яғни эксперимент жүзінде ашқан екен енді джеймс максвелл 1866 жылы электромагнит толқындардың бар екендігін дәлелдеп көрсетеді екен ал бізде пафов тұңғыш радиоқабылдағыш ойлап тапқан екен сол себепті жетінші мамыр радио күні деп те аталады иә ал енді алғашқы радиоқабылдағыш яғни көріп тұрғанымыздай схемасы біріншісі иә ә, екіншісі бізде оның несі берілген әрине сурет түрінде берілген ары қарай так ары қарай мынау бізде суреті иә суреті бізде енді жалғастырамыз электромагнит толқындардың негізгі диапазондары яғни бізде радио диапазон міне қараңыздар аралық радио ең көп инфрақызыл Э, көрінетін жарық ультра иә фиолетовый және э, рентген сәулесі и одан кейін гамма сәулесі болып рет ретімен орналасады екен ең толқын ұзындығы көп бұл әрине радио қабылдағыштар радио толқындар деп аталады ал ең толқын азы гамма сәулесі деп қарастырамыз бұған тоқталатын боламыз енді жалпы э, бізде осындай мұнаралар бар иә бұл не үшін сигналды қабылдау үшін сигнал жіберу үшін иә міне әр қаладағы орналасқан осындай ә, біздегі негізгі телемұнаралар иә біздегі дегенде бүкіл әлемдегі әлемдегі иә міне әртүрлі формадағы нелер телемұнаралар бұл мұнараның негізгі қызметі сигналды қабылдау екен қараңыздар яғни бұл өзіміздегі телемұнара биіктігі екі жүз қырық жеті метр енді осыған байланысты есеп шығарамыз әдеттегідей осы есептерді осы жерде пауза жасап шығарып жауабын комментарий ретінде қалдырайық біз жауабын береміз иә бағана айтқанымыз бұл себептерді шығарамыз Одан кейін барып бізде электромагнит толқындар шкаласына тоқталатын болсақ жаңа айттық иә яғни төменгі жиіліктер білесіздер радио толқындар міне бірінші радио толқындар қарастырамыз бірінші бізде ә, екінші болып инфрақызыл сәулелер үшінші көрінетін жарық төртінші ультракүлгін сәулелер бесінші рентген сәулесі алтыншы гамма сәулесі жиілігі ең көп бұл гамма жиілігі ең аз ол радиотолқын ары қарай кеттік енді деңгейлік есептер а деңгейі б деңгейі с деңгей есептер шарт көрейік түсінбесек комментарий ретінде қалдырайық міндетті түрде комментарий ретінде өзіп қалдыр енді осы тақырып қаншалықты түсініксіз болғандығын анықтау үшін бар болған екі есеп талдаймыз шығарамыз және бізге жібереміз келесі сабақта жолыққанша сау